يا دكتور ايه ايه ايه يا عفاف ثواني بس عايزك كم كلمه كده قول عارف كل المعماريين الجديد؟ مال بص جودي اللي جاي جديد من يومين ده عايز عايزك تتاثر بايه؟ لا والله اه والله قول قول بسرعه اتأثر يا اخويا بحاجة اسمها ايه؟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 التصميميه المعماريه دي برضه اثرت عليه قوي اسمه بيتر بيرنس؟ اه بيتر ده انتوا فاضيين قوي بلدنا الحربان عليك الأمان خشوا استنوا استنوا استنوا استنوا لا تولعوا مكانكم خش خش خش عفاف جايبه لنا استنى استنى انت جايبه لنا معماريين ولا ايه؟